попали в засаду под перекрестный огонь. Вот. Так вот, неожиданно, неожиданно. Влетели. Какие ранения у вас? Ну, осколочно-пулевые ожога. Вот. Ну, ожоги по, по зелу ударили шмелем. Ну, вот. Мне повезло, я был в прикрытии, и поэтому места в кузове не было. Я стал между кабиной и кузовом, меня взрывом выбросило на асфальт смог себя потушить. Вот. Но я месяц лежу. Это спасибо ополченцам, что они меня не добили и привезли сюда, в больницу, а не в подвал. Если привезли в подвал, я бы на второй день бы там бы просто истек бы и сгнил бы. Это да. Здесь меня лечат бесплатно, лечат как абсолютно нормального человека. Никакого предвзятого отношения, ноль. Да какое у меня мнение? А власть моя единственное, чем занимается, это тем, что предвыборная кампания ну, я не знаю, из за чего мы бомбим города, из-за того, что, наверное, же ополченцы тут или что, ну как, ну, но это не война, это не здоровая ситуация. Это лежишь в окопе, и это война артиллерии, а не, а не солдата с солдатом. Это война артиллерии, это нездоровая. Ну, то есть это, тут нечего делать вообще. Никому, ни идейным, никому. Потому что из-за этих идей просто гибнут дети, мирные жители и все остальное. Ну, зачем вам такое надо? Ребята, вам бы посмотреть украинские новости все вот эти вот месяца, которые, а смотрели мы их фанатично. Разговоры у нас были только об одном, это, естественно, все происходящем. То есть там, ну что говорить, там просто взгляните украинские новости. Мы шли сюда, свято веря в то, что мы тут нужны, что тут людей гнобят, что здесь террористы их, не дают, их ну, заставляют окопы рыть, что детей вооружают и в окопы в эти засылают. Ну, то есть мы свято в это верили. И мы шли из этого, я в это верил, и пацаны, которые вокруг меня были, в это верили. Когда я понял уже, что я не за то дело воюю, это вот здесь, вот когда мне гражданские люди, вот тут вот врачи, медсестры, просто рассказывали, как тут обстоят дела что их никто не угнетал, никто не заставлял не работать, не грабил, никто их детей не вооружал и не загонял ни на блок